بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام میں آج آپ کے لیے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے پاکستان سے رشوت ستانی بڑی حد تک کم ہو سکتی ہے یہ مضمون دو ہزار اکیس ماہنامہ امداد باہمی لاہور میں شائع ہوا جو پنجاب کوپریٹی یونین کے زیر اہتمام جاری ہوتا ہے شاید آپ کو میری یہ بات غیر معقول لگے لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے رشوت کی تعریف مثال کے طور پر انسانی زندگی کو آسانی فراہم کرنے اور مشقت سے بچانے کے لیے اسلام نے یہ اصول مرتب کیا ہے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے لغت میں رشوت کے معنی ہے وہ نظرانہ جو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کسی کو پیش کیا جائے خواہ وہ مقصد جائز ہو یا ناجائز ہو رشوت اسلام کی نظر میں رشوت کی مذمت اور اس کے لیے اور دینے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں بتائی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ کی لانت برستی ہے ابن ماجہ کی حدیث ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں ہی دوزخ میں جائیں گے تبرانی <clears throat> کی <clears throat> حدیث ہے رشوت کی دلالی کرنے والا بھی ملون ہے اسلام کی نظر میں جس طرح رشوت لینے اور دینے والا ملون اور دوزخی ہے اسی طرح اس معاملے کی دلالی کرنے والا بھی حدیث رسول کی روشنی میں ملون ہے صحابی رسول حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے اور رشوت کی دلالی کرنے والے پر پر سب لانت فرمائی ہے <clears throat> احمد و تبرانی کی حدیث ہے آج جب کے زمانہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور آئے دن نت نئے ایجادات سامنے آ رہی ہیں ایسے ترقی یافتہ دور میں رشوت کی کوئی خاص شکل و صورت متعین نہیں ہے اور اب صرف کاغذ کے چند نوٹوں کے لین دین کا نام رشوت نہیں ہے بلکہ زمانے اور حیثیت کے اعتبار سے رشوت کی تکلیں بھی بدلتی رہتی ہیں اگر کوئی عام آدمی کسی کلر کو رشوت دیتا ہے تو وہ چند نوٹوں کی شکل میں ہوتا ہے لیکن اگر یہی رشوت کوئی خاص شخص کسی بڑے عہدے دار کو دیتا ہے تو وہ بھی کبھی بنگلہ موٹر کار یا کسی بیرونی ملک کے سیاحتی ٹکٹ وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے جسے وہ ہدیہ یا نذرانہ کا خوبصورت نام دیتا رہتا ہے اسی لیے صرف کاغذ کے چند نوٹوں کے لین دون کے ہی رشوت نہیں کہہ سکتے اس کے علاوہ بھی ہر وہ جو اپنے جائز یا ناجائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی اہل منصب کو دیا جائے وہ رشوت ہی ہوگا موجود الفاظ میں علامہ فتنی نے بھی رشوت کی تعریف کی ہے کہ رشوت کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی باطل باطل غرض و ناحق مطالبے کے پورا کرنے کے لیے کسی زی اختیار کا کار پرداز شخص کو کچھ دے سید سلمان ندوی کا ماں ایک عظیم رشتہ ہے اس کی عظمت دنیا کے ہر ملک ہر قوم اور ہر مذہب میں مسلم ہے اس کا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مثال کے طور پر ایک ماں کا بیٹا ملازمت کر رہا ہوں اور ماں کو یہ معلوم ہے کہ میرے بیٹے کی ماہانہ تنخواہ دس ہزار روپے ہے اس میں گزر بسر ہو رہی تھی وہ دیکھتی ہے کہ رفتہ رفتہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اخراجات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جبکہ ملازمت کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں کر رہا ہے اب ماں کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ اب وہ بیٹے سے پوچھے تم ملازمت کے علاوہ اور کام نہیں کرتے یہ اضافی رقم کہاں سے آتی ہے تمہارے پاس وہ وضاحت نہ کر سکے اور بتانے سے ٹال مٹول سے کام لے تو ایسی صورت میں ماں تو اپنی قسم دے یا صحیح بات نہیں بتائے گا تو تیرے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گی شاید ہی ایسا کوئی بیٹا ہوگا جو ماں کی بات کو ٹال جائے پھر بتائے گا کہ یہ زائد آمدنی لوگوں کو ناجائز کام کرنے سے لیتا ہوں اب ایسا نہیں کروں گا ماں کہے گی بیٹا اللہ تعالیٰ نے رزق حلال میں برکت رکھی ہے اور اس حکم بھی بھی اس کا حکم ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ہے کسی انسان کو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو رشوت دینے پر مجبور کرنا اس پہ ظلم کرنا ہے یاد رکھ نماز روزہ زکوٰۃ حج اللہ کے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی چھوٹ جائے اللہ تعالی معاف کر دے گا لیکن اس کسی بندے کے ساتھ ظلم کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اس کا گھر حرام کے اثرات سے بچ جائے گا اور لوگ بھی مجبور رن رشوت دے کر کام کروانے سے بچ جائیں گے باپ کے ساتھ بیٹی کی لازوال محبت اس میں شک نہیں کہ بہت مقدس رشتہ ہے لیکن باپ کی عظمت کے آگے وہ اپنے باپ سے آسانی سے اپنی بات نہیں کر سکتی پھر بھی وہ ہمت کرے تو مختلف پیرائے سے اظہار ناراضگی کر سکتی ہے جس سے باپ کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ میری بیٹی کسی بات سے ناراض ہے تو وہ ضرور معلوم کرے گا اور پوچھے گا کیا بات ہے کیوں ناراض ہو اس وقت وہ اپنی بات بتا دے رشوت جیسی لانت سے بچنے کی کوشش کرے گا بھائی بہن کا رشتہ جہاں تک میری معلومات ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں بھائی بہنوں کا بہت احترام کرتے ہیں بہن کو یہ اندازہ ہو جائے اس عمل میں اس کے علم میں یہ بات آ جائے کہ بھائی رشوت لیتا ہے وہ اس کو منع کر سکتی ہے آئندہ حرام کی کمائی گھر نہیں آئی گی اور سخت ناراضگی کا اظہار کرے تو وہ رشوت لینا چھوڑ دے گا بہن کی عظمت اس اس کو کام سے روک دے گی بیوی شریک حیات جس طرح باپ اور بیٹی کے رشتے مضبوط ہیں اسی طرح بیوی کا رشتہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے یہاں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ بیٹی تربیت میں ماں کا بہت کردار ہوتا ہے ماں اس کو بتاتی ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حلال و حرام کی تعریف کیا ہے یہ حلال عربی لفظ ہے ہر وہ کام جس کو اللہ نے کرنے کی اجازت دی ہے وہ حلال ہے اور اسی طرح حرام کا عربی لفظ ہے ہر وہ کام جس کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ حرام کہلاتی ہیں بی کو اپنے شوہر کے آمدنی کے بارے میں علم ہوتا ہے اگر کسی کو نہیں ہوتا تو یہ الگ بات ہے وہ اندازہ کر لیتی ہے کہ میرے میاں کی تنخواہ پندرہ ہزار روپے ماہانہ ہے وہ حساب اپنے گھر کا بجا بجا لیتی ہے اسی حساب سے اپنے گھر کا بجٹ بنا لیتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ تنخواہ کے علاوہ مزید پیسہ آ رہا ہے رہن سہن میں تبدیلی آ رہی ہے پہلے بس میں جاتے تھے لیکن موٹر سائیکل خرید لی ہے اور سمجھدار تو یہ سوچے بغیر کہ اضافی آمدنی کے بارے میں پوچھنے کے بعد اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے وہ اس بات کا تقاضا کرے گی کہ مجھے یہ بتایا جائے آپ ملازمت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے پھر یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے بتا دے کہ میں لوگوں کو یہ کام کرنے کے پیسے لیتا ہوں چاہے وہ جائز ہو یا نا جائز ہو اس پر بیوی یہ صاف صاف میں اب پیسہ آپ نہیں لیں گے یہ حرام ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر لینا اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں اپنے بچوں کو حرام کی کمائی نہیں کھلاؤں گی میاں پر لازمی اثر پڑے گا اور وہ رشوت لینے سے رک جائے گا اگر ماں بیٹی بہن اور بیوی اپنے باپ بیٹا بیٹی اور بھائی کو رشوت کی لانت سے بڑی حد تک ختم کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بڑی حد تک اس لانت کو پاکستان سے ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ